所以你说加入商总有什么好处？我不敢说一定有什么好处，但是至少你跟我是兄弟，我跟你站一条线，你的问题就是我的问题，我来帮你解决。我小时候生长的地方是在偏乡啊，在台西，宜宁的台西啊，你知道那个地方我们叫红桃追尾了，就是比较落后的地方啊。所以小时候的一个愿望就是从政。 所以我认为说，哎，我要改变偏乡，我要改变那个环境，我唯有从政才能够把家乡建设得更好，把它改变。所以小时候的愿望是朝从政的那条路去走哦。大学研究所毕业以后，就真的投入了政治的圈子哈。我一开始就是参选的就是立法委员，我曾经失败过一次，然后后面的连续当了五届的立法委员啊。所以。 在五届的立法委员里面，我长期都在经济这个支柱啊，所以我当了十二届的经济委员会的主席，所以对台湾的整体的经济发展我非常有兴趣，而且非常了解它的发展的历史啊。我常常讲说，政府的政策足以影响了经济的发展哦。台湾人，尤其台湾的商人太厉害了，他只要一个皮箱就会走遍全世界，即便语言不通，他也可以走遍全世界。所以台湾的这些企业家，尤其中小企业家，韧性非常的强。 那他们适应环境的能力也很强，他能够透过各式各样的方式，能够找到他要的商机。我们的商总，中小企业占了绝大部分。那你要知道，台湾的中小企业它本身呢是韧性高，但是给他的照顾不足，所以他想往上推、往上跑不够。所以我到了商业总会以后，既然是百工百业之首。 那商业总会应该就可以扮演不同的角色。那我们现在就把商业总会来想办法，来协助我们底下所有的产业工会，就让它升级发展转型。这是我上来以后最重要的。在这个位置上，你能扮演什么角色？要有一份充分的企图心，认为你要对这份工作要有热爱。 到底商总做了哪些改变？商总做了哪些事？商总协助了多少产业？这反而是我关心的，而不在于说哦，商总理事长是谁，那不重要。商总的理事长在这一任能够带动多少产业的发展，让台湾的中小企业更有韧性、更有力道去闯。你政府不是只有管，我付钱付税给你，要你要管好我，也要把我的路开好。我产业在走的过程里面有困难。 你帮我不是恩泽，你帮我是责任。你本来就有那个责任，辅助这些企业让我有发展，我发展的更好，我缴的更多税，你才有存在的必要。心很重要，人真的不重要，啊，心对了就对。 所以我一上任的时候，我就讲，张总不是各商会的上级指导机关，我是各商会的上级的辅助服务的机关，我在协助你、辅助你。所以说加入商总有什么好处？我不敢说一定有什么好处，但是至少你跟我是兄弟，我跟你站一条线，你的问题就是我的问题，我来帮你解决，这是我整体的这个构思跟构想。我希望朝这样这样去做。 你说我什么人生座右铭啊？就是不放弃，所以我每天都在想办法往上走，往上走，往上走，就是不放弃了。我的心态就是这样子。